Back to my channel guys and आप सब कैसे हो आई होप सभी अच्छे होंगे तो हम लोग कल ही मिले थे आज में और एक नया दिन है और और एक नए वीडियो के साथ मैं आ गई सो so गाइस आज मैं मुझे फुल गेम प्ले का वीडियो डालना था बट गाइस uh, एक ऑनेस्ट uh, uh, एक ऑनेस्ट बात बताऊँ तो फुल गेम प्ले इतना खास नहीं था ओके okay? मतलब बंदे बहुत देर देर से मिल रहे थे इतने जल्दी जल्दी नहीं मिल रहे थे और फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता स्किप करना पड़ता फास्ट मोड में करना पड़ता तो इतना मज़ा नहीं आ रहा था और बोलूँ तो भूया भी सिंपल वे से हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग वीडियो देखते ही देखते सो जाओ right because I am here to entertain you people with my game play right so कैसे है <laughs> मैं नहीं चाहती आप लोग और मुझे ये कमेंट पे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पार्ट जो है ख़ास लगा है इस गेम प्ले का ओके सो या गाइस हमें वीडियो को शुरू करते हैं बट वीडियो शुरू करने से पहले आपको पता है आपको क्या करना है इस वीडियो को करना है लाइक अगर आपको थोड़ा समय मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता हो तो क्योंकि लाइक से ना मुझे मोटिवेट मिलती है लाइक हर एक वीडियो नए नए बहुत जल्द अपलोड करने की ना एक प्लीज़ सारा पकड़ा सारा पकड़ा सारा पकड़ा आपको पता है आपको क्या करना है इस वीडियो को करना है लाइक अगर आपको थोड़ा समय मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता हो हो तो क्योंकि लाइक से ना मुझे मोटिवेट मिलती है लाइक हर एक वीडियो नए नए बहुत जल्द अपलोड करने की ना एक मोटिवेशन मिलती है ना सो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो और उस बेल आइकन को भी टंग करके ऑल कर देना एंड हो सके तो हो सके तो शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड लवर्स के साथ ओके गाइस सो बहुत बढ़िया सो ना let's get started Help me! kill. see you all. I see everything now.